السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي شانيل اليوم ان شاء الله فيديو جديد هذا الفيديو غادي نشارك معكم خبز الدار اللي كيجي سهل سريع التحضير وكذلك غادي نشارك معكم حتى النوعيه ديال الدقيق اللي نستعملوها نتمنى انكم تبقاو حتى الاخير ديال الفيديو ما تنساوش الاشتراك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ونمشيو مباشره للطريقه ديال التحضير بالنسبه للخبز ديال اليوم غادي نعطيكم المقادير وفي نفس الوقت غادي نخدم هنا استعملت فارين دو بلي كومبلي تيب 150 150 اللي حقيقة آه، رائع وكنستعمل دائما هاد النوعية بالخصوص كنستعملها هي في خونسين هي اللي كنستعملها دائما في اي نوع ديال الدقيق لا بالنسبه للحلوى لا في اي حاجه هنا غادي ندير 500 غرام عندي نفس دي نصف ديال العلبه عفوا وغادي ندير كذلك نوعيه اخرى نتاع الدقيق هي d'épeautre اولا دقيق الحنطه T 80 T 80 اللي غنيه بزاف بلي دو فيبر دو بروتيين بزاف ديال الحوايج وزوينه بزاف مفيده يعني شوفوها في انترنت غتلقاو بزاف ديال المعلومات عليها هنا غادي ندير كذلك هي 500 غرام غادي نضيف لهم ملعقه غير مملوءه تاع الملح وغادي نخلطهم جيدا غادي نضيف لهم كذلك ملعقه كبيره نتاع خميره العجين اللي كنت وضعت لها قليل من السكر وخليتها في الماء حتى تضاعف الحجم ديالها وغادي نضيف كذلك ثلاث ملاعق من زيت الزيتون بالنسبه لزيت الزيتون كيبقى اختياري اما زيت الزيتون او الزيت العاديه ودابا كنضيفو الماء على هذه الطريقه كنبقاو نخلطو العجين ديالنا عادي وشنو هي الميزه ديالو انها كيف ما كنقول لكم دائما يجي مطلوق بحيث ان النوعيه ديال الدقيق اللي استعملناها كتشرب فيها le son de blé فيها يعني النخاله فيها حوايج اللي كيتشربوا من الاحسن اننا يكون عندنا مطلوق كنبقاو نزيدو الماء بالتدريج حتى كنحصلو على واحد العجين كيلتصق لنا في الايد كيف ما كتشوفوا الصوره راها واضحه هنا كيف ما شفتوا معايا كنحاول نطبق نفس العمليه اللي كتشوفوها في الصوره بحيث انني كنضرب العجين مع الاناء اللي كنطيب فيه اولا اللي كنعجن فيه على هذا الشكل هنا كيف ما شفتوا معايا العجين راه مطلوق ولكن في نفس الوقت ما كيلصقناش في الايد على هاد الطريقه غادي نحاولوا اننا نخليو العجين ديالنا يرتاح غادي نغطيوه بواحد الغطاء بلاستيكي وغادي نغطيوه بواحد الزيف حتى يضاعف لنا الحجم ديالو ونوليو باش نشوفوا الفيديو اولا التتمه ديال الخبز ديالنا هنا بعد ما الخبز ديالنا ضاعف الحجم ديالو غادي نحاول انني باش نشكلو على شكل كويرات غادي تشوفوا معايا في الفيديو كنحتاج لهاد العمليه اما زيت الزيتون اولا الزيت وكنحتاج كذلك هنايا القشور ديال الشوفان اولا لو سون دافوان اللي غنوريكم النوعيه اللي كناخدها كناخد هاد النوعيه اللي كندير بها كذلك ل... كنزيدها في السلطه وكنديرها في لي سيريال كتجي زوينه بزاف هنايا غادي ناخذ القليل من زيت الزيتون اللي ندهن به يديا وغادي نحاول نخرج النفس من العجين ونقطعو قطع صغيره وغادي تشوفوا معايا في الصوره راها واضحه هنا بغيت ندير كرات غير صغيورين باش ان الخبيزات يكونوا عندي غير صغيورين بعد ما ان اليدين كانوا مدهونين بالزيت اولا زيت الزيتون دوزتهم في الشوفان اولا النخاله اولا اي حاجه عندك في الدار على هذا الشكل وغادي تشوفوا معايا التتمه ديال الفيديو هنا بعد ما ساليت كاع العجين كناخد واحد الصينيه اللي كنوضع فيها ورق الطبخ وكنبسط العجين على هذا الشكل كتحاولوا انكم ما تبسطوهمش بزاف باش ما يجيوش رقوقين وكنبقاو على هذا الشكل حتى كنكملوا كاع العجين ديالنا من بعد ما ساليت كناخد واحد السكين اولا اله حاده اللي كنشرط بها العجين على حسب الشكل اللي بغيتو هنا بعد ما كنكون سخنت الفرن على 250 درجه حتى كيتخن جيدا كنوضعوا الصينيه ديالنا في الطبق الثاني اولا في الدرجه الثانيه كيف ما كتشوفوا معايا وكنشعلوا من الفوق ومن التحت كيف ما شفتوا كانت النتيجه هذه هي بعد ما طاب واحد الخبز اللي كيجي هشيش بزاف ما معجنش نهائيا لداخل والحاجه اللي فيه زوينه انك ديريهم صغيورين كيبقاو لك مزيانين يعني كل واحد كياكل الحبيبه ديالو ما كيبقالكش الخبز ضايع واحد الخبز اللي كيجي طري سهل التحضير وكذلك صحي جوج ديال الحويجات اللي فيه زوينين جوج ديال انواع ديال الخبز اولا جوج ديال لي ديال لافارين اللي كيكونوا زوينين صحيين ومتكاملين نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ما تنساوش كيف ما العاده تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا مع الحباب ديالكم ومع الصحاب ديالكم وكذلك ما تنسونيش باللايك بطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو كان هذا هو اخر جزء من هذا الفيديو كنقول لكم لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد افكار جديده ووصفات جديده وشهيه طيبه ونهاركم مبروك